hello welcome friends C language में डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है जैसे सपोज कीजिए कोई वेरिएबल ए है उसमें आपने वैल्यू असाइन कर दी फाइव अब एक बार डिक्रीमेंट कराएंगे तो वो बन जाएगा 4 दूसरी बार कराएंगे वो बन जाएगा 3 तीसरी बार कराएंगे वो बन जाएगा 2 चौथी बार कराएंगे वो बन जाएगा 1 इसे कहते हैं डिक्रीमेंट अब ये दो तरीकों से होता है एक प्री डिक्रीमेंट यानी पहले ही डिक्रीमेंट कर दिया जाता है जैसे अगर सपोज कीजिए ए में 5 असाइन है तो जब आप प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो फोर दिखेगा पहले ही फोर हो जाएगा और फिर प्रिंट भी फोर ही होगा ठीक है और अगर पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें तो ए में फाइव असाइन है तो पहले फाइव दिखाएगा फिर जाकर डिक्रीमेंट होने के बाद वो फोर होगा ठीक है तो ये होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट आइए इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं यहां पर कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं इसी पर हम प्रोग्राम बना लेते हैं और यहां से एम्प्टी फाइल ले लेता हूं ये ये आ गई एम्प्टी फाइल हमारी यहां पर मेन फंक्शन बना लेता हूं मैं M A I N main curly braces को ओपन किया एंटर किया यहां पर आएंगे अब यहां पर क्या करना है हमको कि एक वेरिएबल बनाना है इंट टाइप का एक क्या दो वेरिएबल्स हमको बनाने हैं इंट टाइप के इंट पहले ए बना लेते हैं ठीक है अभी हम बात करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट की ठीक है तो ए इज इक्वल टू मैं कर लेता हूं सेवन ठीक है ए में क्या रख लिया हमने सेवन रख लिया है कॉमा दिया बी को खाली छोड़ देते हैं ऐसे ही ठीक है एंटर करके नीचे आते हैं जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर हम देंगे b is equal to a minus minus ठीक है अब ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट देखिए माइनस माइनस ए नहीं लिखा ए माइनस माइनस लिखा ठीक है तो अभी क्या प्रिंट होगा ए में सेवन पहले फर्स्ट टाइम ए में सेवन प्रिंट होगा फिर आपको देखिएगा कि वो सिक्स हो गया है जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहां पे लिखा मैंने प्रिंट एफ ठीक है और यहां पे कर दिया परसेंट डी ये लिख दिया और ये डबल डॉट कोर्स को क्लोज किया कॉमा दिया और यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं बी को ठीक है तो ये बी को प्रिंट भी करवा दिया हमने बस ये काम हो गया हमारा इसको टर्मिनेट करते हैं फिर यहाँ नीचे लिखते हैं प्रिंट तो पहले वाले प्रिंट से क्या होगा पहले वाले प्रिंट से पहली वैल्यू प्रिंट होगी जो बिना इंक्रीमेंट के है या सॉरी बिना डिक्रीमेंट के है और दूसरे वाले प्रिंट से डिक्रीमेंट होने के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होकर आएगी तो यहाँ पे दे देता हूँ percent D is equal to अब इसमें क्या देंगे इसमें हम दे देंगे ए ठीक है तो ये ए दे दिया कॉमा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर किसको प्रिंट करवा देंगे ए को ही प्रिंट करवा देंगे ठीक है तो ये प्रिंट करवा देते हैं ए को और अब इसको सेव कर लेते हैं ठीक है तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ ध्यान दीजिएगा इसे हम पोस्ट डिक्रीमेंट बोलेंगे तो यहाँ पर किसी भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं हम और अब यहाँ से इसको चलाते हैं पहले कंपाइल करवाएंगे यहाँ से गए कंपाइल करवाया तो ये प्रोग्राम हमारा कोई एरर नहीं है कंपाइल हो गया ठीक है अब यहाँ से इसको रन करवा लेते हैं तो यहाँ से इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है b is equal to seven अब b पहले आ गया है चूंकि मैंने इस तरीके से दे दिया है seven is equal to B six is equal to a ये आ गया है तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं यहाँ पर इसको जो है p is equal to percent बच्चे ये भी सही है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इसको सेव कर लिया हमने अब आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होकर आएगा तो ये तो कंपाइल हो गया अब इसको रन करवा देते हैं तो ये रन हो गया तो आप देख सकते हैं b is equal to seven पहले सेवन प्रिंट हो रहा है और a is equal to six तो जैसे ही ये a में जा रही है तो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो जा रही है a is equal to six हो जा रही है ठीक है इसे कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ठीक है अब प्री डिक्रीमेंट क्या होगा यहां पर खाली आपको चेंजिंग करनी है देखिए यह है ना यहां पर खाली आप चेंज कर दीजिए क्या करेंगे यहां पर कर दीजिए माइनस माइनस ए यानी पहले ही दो बार माइनस लगा दीजिए ठीक है और अब इसको सेव कर दीजिए तो जैसे ही सेव करेंगे और अब इसको कंपाइल करवा लेते हैं एक बार तो कंपाइल करवा दिया हमने और यहां से अब इसको रन करवा देते हैं तो रन करवाने पे क्या होगा पहले देखिए सिक्स प्रिंट हो रहा था और फिर बाद में भी सिक्स प्रिंट हो रहा है यानी पहले ही डिक्रीमेंट हो जा रहा है ये ये देख सकते हैं यहां पर मैंने a सेवन दिया है जबकि ये पहले ही डिक्रीमेंट हो जा रहा है और दोनों में ही सिक्स प्रिंट होकर आ जा रहा है जबकि पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था तो आई होप की ये बात क्लियर हो गई होगी फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए thank you for watching this video